百秋武道具店の動画スライムくんとゴマアザラシくんは同級生ですが普段は遠くに住んでいるので久しぶりに1年ぶりに一緒に稽古することになりましたはじめいやシュポポポポポポポポポポポポポポいやシュポポポポポポポポポポポポポポシュポポポポポポポポポポシュポポポポポ ちょっと待ていさすがにちょっと声が独特すぎるやろがいなんでそんな声出すの何が自分じゃ気がついてないのか別に誰も何も言ってくれないし発声っていうのはな剣道の基本にもかかわらず非常にデリケートな問題なんだ注意されたら100%誰だって傷つくし恥ずかしい思いをするだからみんな気を使って言ってくれないんだでもこのままではダメだ今から発生仙人のところに連れてってやる ちょうど今発声仙人が練習をしている時だよーく聞けい 瀬仙人、ありがとうございました。素晴らしい声でした。何かコツがあるんですか発声はな、段が上がっていけば勝手に上手になっていくと思っているものがほとんどなんだが、そうではない。発声にも練習が必要なのじゃ。発声にも練習が必要なのですね。よくわかりました。でも何年ぐらい練習すればできるようになるんですか僕まだ6歳だよ。6歳かいこんにちは、百秋ブログ手の上です。よっ さっきのね、シュポポポポっていう人、実はこれね、実話なんですよ。本当にいらっしゃったんですよ、そういう人が。シュポポポなんですよ。シュポポポポポポシュポポポポポ初対面だったんでね、とても言えなかったですけど、まあ、不思議な人いるもんだなと思いましたね。今日はですね、発声声の出し方やりましょう。声っていうのはね、みんな大きい声出すの恥ずかしいよね。で、先生方先生方でなんで声出さないんだろうって思ってんだよね。この温度差。それで、発声っていうのは、一番その剣道の中でね、上達が早いんですよ。というのは、 打つとかっていうのは上手になるのにもういっぱい練習してもう何日もかかったり場合によっては何ヶ月もかかったりするんだけど発声っていうのはその日のあなたのやる気次第なんですよもう上手になりたいじゃあ声から出そううわっだから上達が一番早いのが発声なんですよなんだったら1日でも上達しますからねそれと発声っていうのはね勝手に上手になっていくもんじゃなくてあるタイミングあるタイミングでやっぱり見直さないといけないんですよねその9その段に合った発声の仕方っていうのがあるんです いつも先生がね、腹から声出せ腹に力入れろって言うんだけど、どこのことって話なんですよ。聖火丹田って言って、おへその9センチ下、まあ男性でね、9センチ下、約9センチ下のところを、聖火丹田といって、東洋医学で実は気が溜まるところって言われてるんですよ。ここに力を入れて、上半身はリラックス、リラックス。 下っ腹に力あそう下っ腹だ下っ腹に力を入れる聖火丹田に力を入れて「いやー!」と声を出すとまず力を入れるところねここは力抜くと聖火丹田の場所分かりにくい人特にまあ小学生とかねもう仰向けになって寝っ転がってください寝っ転がって足上げる足上げると腹筋の下の方が疲れるんですよ腹筋の下の方その辺を意識しながら声を出すイメージ これは僕も講習会で習ったことなんだけど、特に小学生にね、説明するときに、いやーが基本だとするじゃない。いやーを基本だとすると、いやーの、いやーを大きく言います。いやーいやーいやーを大きく。いやーじゃない。いやーとこれ、いやーを大きく言うんだそしてやっぱり、尊虚して立ち上がって、ちょっと長めに言った方がいいですよね。いやー、 いやこうね、腹の底からほとばしるような、下から湧き上がるような、下から湧き上がるような、いやー下から湧き上がるような感じ。いやーじゃないよ。いやー下から湧き上がるような。思い出してください。声にも練習が必要ということ。上手になりたい人は、お風呂の中でも車を運転しながらでも声出す練習してください。発声にも練習が必要です。 そして発声にも注意点があるんですよ。えー、いつもの本音全県例の剣道指導要領いきますよ。注意点。まず1番、初心者に対しては意識的にできるだけ大きな声をかけさせる。もう指導者が見本となって特別に大きい声を出しましょうね。えー、次2番、掛け声での息の継ぎ目は好きとなるので注意させる。掛け声の途中で息の継ぎ目ってダメなんですよ。これ知ってました 僕はあんま意識したことなかったんだけど、確かにそうですよ。例えば、どこがいいですかね。まあ、切り返しの最初なんかね、いやーん、ここ消えてるでしょ。いやーん、いやーん、ここで、息継ぎ。そして、めんめんめん。やっぱ息継ぎを、この、いやーめんまでは、一息でいこう。やっぱり、そこ好きになっちゃいますからね。 次は注意点の3番ですね。打突の動作と掛け声を一致させる。打つときには、いや、面なら面と声を一致させると。そういうことですね。これはわかるね。次4番目。打突後に、いたずらに事故の打突を誇張するような発声は、慎むようにさせると。例えば、面一本打った後にね、面俺一本入ったやったぜうおーダメよ。 え次は注意点5番ですね。相手を蔑むような言葉は使わないようにさせると。例えば、麺打った後に、麺入ったイエーイこんなのもかわせんのアホちゃんアホやアホやえー、当然ね。当然ダメ。それで僕気がついたんですけどもね、講談社になればなるほど、上へ行けば上へ行くほど、声も基本通りですよね。打突部位を面なら面、コテならコテっていうだけな気がするんですよ。もう、あの、本当にね、 もう僕らぐらいが一番怪しくて、怒って取ったなり一本みたいななんかもう、取ったったみたいななんかね、こう余計な語尾がついてる、その語尾みんなこうカットしてカットして、えー、基本の通りやりましょうってことですね。じゃあまあ今日もこの辺で、えー、まとめとしてはですね、嫌の嫌を大きく出す。そして聖火丹田へその下9センチ。ここに力を貯める。下から湧き上がるような、湧き上がるような声を気持ちを乗せて出す。